what's up mga ginjirin? Nagbabalik ako after 4 days, hindi ako nag-vlog. Tapos, nag-vlog ako yung nagluto ang aking mama na pizzaron. Ang recording vlog na rating my friend photos. Nagbibigay sila ng mga pic na mga YT members. Let's start. Nabis niyo ba ako? <laughs> well, let's start mga ginjirin. Ito na naman start. Ha! At ibig ko maya, ilagay ko. Diyan. First day, kay Gwyneth, ito. Ibig ko maya, ilagay ko. Diyan. <laughs> ito first day. Ulit, ilagay ko. Diyan. no, <laughs> first day. Makikita nyo ito mamaya rating ko to ay nag-edit siya. Hindi ko alam anong editor to. May eyeglass pa nga. <laughs> Ito. Ano yan? Ito. 7 over 10. Kay Gwyneth ay 7 over 10. Dahil ang ganda ng edit. Yan. 7 lang. <laughs> Tupik! Tupik kay Tikresel. Ito. Yan. Ito ay yung likod nyo ay nature. Yan. Baka nag naglalakad sila. Ang gamit ng CPI 3 Pro. <laughs> ah, 3 Pro. Hindi ko alam. 9 over 10 dahil yung nature. Ang ganda. Lipig. Kay Crisel. Oh, kay Crisel Talara. Dalawang Crisel. Ito? Maidit ba to? O, Oh, maidit to. Yan. Ito ay 7 over 10. Katulad kay Gwyneth. Pork pig. Ito, kay Nikki. Maidit to bugi <laughs> niya. ano po? Ito. Henry Kiasing. Maedit to. Yan. May, may bulaklak dito. Wow. Ito ay 8 over 10. Nice, Nicky. Pag-isip. Ang galing mo. Magbablog si Nicky. At supportahan natin. Kanyang mama. Ilagay ko mamaya yung link. Fourth. Ito. Ma-edit na naman. Shana Choi. Ito. Kay sa Shana. Shana. <laughs> Yan. Kay Shana. May ko po ay native. Sa school ba to? Hindi pala. 8 over 10. 8 pa rin. Walang 10. Okay na natin. Ito. Si Edlin. Number 5. Edlin Tulaw. Sa school ba to? Mga mga March to, January. Wala. Tapos na to. Si I 8. Mag-grade na. Ako mag-grade 8. Grade 8. Ito. Yung kasama niya. Natutulog. Naku <laughs> po. Late ito ay 8 pa rin. 8 over 10. Dahil kasama niya. Nakatay. Natutulog. Naku <laughs> po. Ito. Kay Chris Sinel. 7. Hindi ko alam. Nagbe-makeup siya. Nagbe-makeup. <laughs> ito. May arte. Ito. May unan. Tabi niya. Rate ko to ay 9 over 10. Ito. Dalawa na lang. Ito kay... Oh, sino ko na to? <laughs> kay... Kiara pala. Kiara. Ay, Kiara. I or eh, A. Ito, magyara. Uy, nice! Walang edit. Ito, yung edit ay 9. 9.2. 9.2 kay Kiara. And last, I see Aliyah Permilan. Yung makulit sa pag-vlog. <laughs> Ikaw po, ito. Ngayon lang sila. Hindi ko nasama si Christian. Iba pa. edit. And last ay 9.3. 9.2 si Kiara. Ito. At 9 ang ubit. At yan na po ating vlog yun. At magbablog na ako bukas. Bukas, bukas, bukas, bukas, bukas. <laughs> Upload ko to mamaya. 8pm or 7 <laughs> like kanila matatapos. Bawal mga tinderis. Upload ko to mamaya, abang-abang. At sali na kayo sa group natin na naka 100 member na. Yes, 100 member na. Maba na to. 6 minutes na. bye-bye Ingat kayo. Mas